po kaliwa. Tagpuan? Ayan. Ayan mo yung tricycle. Yung kantong may bahay na mataas. Oo. Yung likod yun. Oo, sa likod yung, niya. Likod. Oo, sa gitna. Ayan kaso. Kaso nga lang, eh, atong wala pa paano, ano. Dito na lang tayo pa-farm? Pwede naman po dito. Sa dito na tayo? Wala. Dalawang kanal dito? Ano? Ang bahay Hindi naman ipasok dyan na yun. Medyo Aba ah, maluwag. siya doon. Baka may ano, may mga... Hindi pwede na eh. Pag na kanal yan, ay eh, di masira yung sasakyan Wala na nila. baba na tayo. Tayo na gagamit ako. We are here. Parang may ano unload yung gamit. Ano ba kanal yan? Hmm. Diego y a Diego. Yes, some rage quitting on YouTube. I've been here will come back. Pero itapon mo nga muna itong kape. Kasi yung pagkainit dito atong oh. Hawakan mo pagkain, alisin mo muna yung takip. I ay lapag mo muna yung mga takip diyan. Where? Diyan, diyan sa baba. Throw? Huwag nang itro dyan lang sa tabi para pulutin. Dali, eh. Sus. Mm, here. Hindi, hawakan mo at ito. Eh. Tingnan mo yung pagkain ni tito mo na sumabog na. Ay, ay, eh, ewan ko sa'yo. Eh, paano itong pagkain niya? Ayan, mabubuhos na. Saan pagkain? Teka muna, ayan nga yung hawak. Ako nata yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Pag may mga appointment kayo, eh siguraduhin nyo at may maaabala tayong mga tao. Ito ay... Tapos asan ang susi? Andun sa kanya nga ang ah, susi. Ang babait nyo. Hindi ganyan na pag mag-ano tayo. Buti kung tayo lang, may maaabala tayong ibang tao. Teka, yung, yung itlog na andiyan. As, Ayun, nasa ano. <laughs> yung itlog. Yan, yan, yan, yan, yan. Okay. Okay, <laughs> fine. What's going on? Where's the key of the house? I don't I don't have it. Oh damn it. Damn it. I swear. na Kayo lang mag-isa dito. I can't open this. Meron siyang isang Do you have a key? This? Do you have a key? No. Ah, baka andyan si ate mo, Bing. Oh, can't. Doon muna kayo. Ang kakyan. Ina, hindi pwedeng nakabukas yung sasakyan nila ng gas. Magtatakbo yung gasolina. Okay. Kailangan nakapark lang. Hindi pwede doon. Mainit. Matutukin pa ng That's a very What the freaking hell? This girls. Wala pa yung ano, step one. Do you have a key? Oh my gosh. Impressive version of 2.0. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. <laughs> oh my god. Oh my gosh, this is so important. <laughs> What the freaky? Do you want pen? I just, uh, welcome to this house Tar. House tour. Okay, let's continue our vlog. <laughs>